Dalej Gramecz! Rasowiski! No wyjdź! Zapomnij się Dawaj tu, Powoli! Nie środek! Brama. Co? No, to Dobrze podam. Dawaj Tomek! Łukasza Małż, Łukasza! Po linii! Spokojnie Łukasz. Ale moc... Kurwa! No, Ej! Kurwa, ten... Bala, bala teraz nie dotknął, nie? Pa. Brawo! O. Brawo! Przypilnuj go! Teraz grać szybciej. Pięknie. O 16. Daj bij! Bij! Góra! Bij! Ja pierdolę, weźcie! Wojta Stagadę, kurwa. Łana teraz nie ma. Agonia. É né? Pega legal. Ah, bravo.